Tô sentindo falta de você aqui em casa. Como eu, eu, eu, eu, eu tô sentindo falta. Isso não é pirraça. Eu só não consigo viver sem você. sem você. Eu não tava aguentando ficar só parada, agora é inspirada. Vou compor uma letra que te digo quando tô frustrada, que sinto sua falta. E que eu não consigo viver sem você. É, é, que eu não consigo viver sem você. A gente podia sair pra tomar um sorvete. A gente tem que se encontrar em algum lugar. Pode ser no meu lar. Eu só não consigo viver sem você. Ei, ei, ei. Eu só não